Tonight I have a word for you about oil. Essa noite eu tenho uma palavra para você sobre óleo. There's a verse of scripture, Psalm 23 verse 5, that gives us a picture of something that God has in his heart for each one of us. Existe uma figura muito tangível no Salmo 23 do que representa o óleo no coração de Deus. Samuel, you can read that. Você prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Você unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. The Bible says that God has something, a heavenly substance that's something like oil that he wants to pour out on people. A Bíblia fala que Deus tem algo que substancial como o óleo que ele quer liberar sobre as pessoas. I think this is an interesting idea that God would want to pour oil on people. Eu acho que essa é uma ideia muito interessante como Deus deseja derramar óleo sobre as pessoas. I know a few things about oil, so before I get into the scripture, I just want to tell you a few things that I know about oil. Eu sei algumas coisas sobre o óleo, então antes de ir para as escrituras, eu queria compartilhar com vocês. How many of you know you can cook with oil? Quantos aqui sabem que você pode cozinhar com óleo? Amen. I got an amen. I feel the presence of Jesus. Eu peguei um amém aqui, muito bom. Já estou sentindo a presença de Deus aqui. I'm from Louisiana. We fry everything in oil. Eu sou de Louisiana, então eu, eu, nós fritamos tudo com óleo. We fry chicken. A gente frita frango. Oh, I like to eat the fried skin and blow bubbles with it and anoint people for ministry. Eu adoro aquela gordura que sai da pele frita dos, dos frangos e começa a ungir as pessoas com aquela gordura. We like to eat fried fish, fried catfish. A gente adora comer peixe frito. In fact, one of my favorite memories is, uh, is on Sunday after church, our family would all get together and there would be a big pot full of hot oil and we would drop a, a catfish in this oil and fry up a, a, mess of fish. E uma das minhas preferidas memórias é quando no domingo à tarde a gente se junta toda a família e tem aquela panela quente de óleo, a gente joga o peixe preparado para comer aquele peixe frito. And it smelled good and it tasted good and it filled in all the cracks in my heart. É, é o cheiro é maravilhoso, o ambiente fica maravilhoso com aquele cheiro e também o meu coração começa a palpitar mais forte. It was really, really it's a great memory of this fried catfish and that hot oil frying that fish. Então essa figura desse óleo fritando aquele peixe. But imagine that same memory without oil. Agora imagina essa mesma figura, esse peixe dentro da panela sem óleo. Imagine putting fish into a pot with no oil, just fire underneath it, and they put the, the, the lid on there. What would happen to that fish? O que aconteceria com aquele peixe se nós o jogássemos dentro de uma panela quente, mas com ausência de óleo? When the heat would get into that into that pan, what would happen is the fish would begin to burn in some spots and, and be undercooked in other spots. O que aconteceria com a ausência do óleo e a panela queimando, o peixe se começaria a queimar em algumas partes e outras partes continuaria cru. E o, sabor não seria o mesmo, a aparência não seria a mesma. Na, a partir do momento que começássemos a comer, ele começaria a se desfazer nas nossas mãos. The difference between something that gets better with heat or something that breaks apart, gets bitter and is uneven in its development is the presence of oil. A diferença, a grande diferença com algum alimento que pode ficar amargo e queimado e um alimento que pode ficar saboroso é a presença do óleo. Amen? Amém? You can put oil in your engine in your car. Você pode colocar óleo no, no motor do seu carro. And when all those moving parts are, are moving and, and, and friction and heat is building up, that oil allows the engine to go the distance and go to your destination. Porque quando você tem óleo no seu motor, ele vai permitir com, com, com o aquecimento desse motor, ele vai levar você, transportar você até o seu destino. Listen, you could undo the plug, the oil plug, and all the oil can drain out of your car. You can crank your car and you can still drive without oil. Você sabia que você pode abrir o container desse óleo e tirar todo o óleo do motor? E você sabia que você ainda assim poderia andar com esse carro sem óleo? But not for very long because all that heat would create a, a, a fire or, or melting parts And the car would break down before you got to your destination without oil. Mas você não conseguiria andar por muito tempo porque naquele aquecimento iria prejudicar o motor e você iria parar antes de chegar ao seu destino. And the difference between going the distance to where you've been called to go, your destination, or you breaking down because you can't stand the heat, is the presence of oil. Então a diferença entre alcançar o destino que Deus estabeleceu para você e parar no meio do caminho é a presença do óleo. Amen? Amém? My grandmother is going to have her 90th birthday next month. No, no, mês que vem a minha avó fará o seu uh, terá completará 90 anos de idade. E ela vive num lugar bastante isolado com alguns pontos de eletricidade. And when I was a kid, me and my brother and sister would go to her house and we would spend the night sometimes on the weekends. E quando eu era criança, eu passava muitas vezes na sua casa nos finais de semana na casa da minha avó. And she would put a quilt uh, and another quilt and another quilt and make a bed for each one of us on the floor. It was the most comfortable sleep I ever had in my life. E muitas vezes ela faria camadas de cobertores e lençóis para que eu dormisse. Era uma, uma das noites mais confortáveis da minha vida. But when there was a storm, the electricity would go out and all the lights would go out. mas se houvesse alguma tempestade na cidade, aquela eletricidade acabaria e nós não teríamos mais luz. Isso eu estou falando de uma era antes de, cel eh, de celulares ou baterias. So my grandmother would have this little lamp with oil in a glass lamp with a string that came out of that oil and she would strike a match and light that string and that string would draw on the power of that oil and give light all night long. E a minha avó te, tinha aquela lamparina de vidro com óleo ao seu fundo, com um pavio, que se não houvesse luz, ela li, colocava fogo naquele pavio e a partir daquele momento aquela lamparina iluminaria o ambiente. There was a source of power that would give light in that oil. Existe uma, uma, uma origem que daria poder daqui para dar a luz naquela lamparina. Now listen to me. Agora ouve-me. You can light a string and you can give light without oil. Você sabia que você pode ligar um pavio e, e sem e ter luz, ter fogo mesmo sem óleo? But not for very long. Mas também não seria por muito tempo. It will burn up, it will be depleted and it will go dark. Aquele aquele fogo cessaria rapidamente e secaria, não teria sem, sem a presença do óleo. Eu quero declarar na sua vida que Deus está querendo liberar algo novo na sua vida. so that when the heat comes, you don't break apart, but instead the aroma of Christ is on your life. You smell better. Para que você entenda que quando o calor e a tempestade se aproximar da sua vida, você não vai cessar e desanimar, mas pelo contrário, você vai iluminar e florescer. So when the friction comes, you'll still get to your destination and your calling and you won't break down and burn out in the process. Quando a, fri a fricção do seu motor começar a, a aquecer, você não vai parar no meio do caminho, pelo contrário, você vai chegar até o seu destino que Deus quer. So that you will give light in a dark world without burning out, just getting stronger because the anointing is on your life. Que você com óleo vai começar a, a, a ser uma iluminação nos lugares de trevas e você não vai desanimar. God has oil he wants to pour on you. Deus tem um óleo que ele quer liberar sobre você. Amen. Amém. Somebody just lift up your hand and say, God, pour your oil Você on pode levantar as suas mãos e declarar, Deus, ponha o seu óleo na minha vida. Oil is a theme all through the Bible. Óleo é um tema muito relevante e constante na Bíblia. And God gives us a physical symbol of this spiritual truth in the word of God. E Deus ele libera na sua palavra uma figura tangível do que é o óleo. Exodus chapter 30. Eh, livro de Êxodo capítulo 30. God tells his people to make an anointing oil, a holy anointing oil. Deus diz ao seu povo como fazer um óleo ungido. And he said a few things about this oil that I think represents the heavenly oil that God wants to pour out on his people. E a forma como ele direciona o seu povo, como fazer esse óleo, eu acho que é uma representação profética de que esse óleo representa algo que vem dos céus. Learn, on, Se você está interessado em aprender isso hoje, você pode dizer amém. The first thing the Bible says is that it was illegal for anyone to copy this formula. Only one person was authorized to, to put together this recipe of this oil. Only one source. Apenas uma pessoa podia fazer a, a produção dessa, desse óleo. There is only one source of the anointing. Havia apenas uma fonte desse óleo ungido. There is no copy, there is no imitation, only heaven can send us the oil. Não pode haver uma cópia, não pode haver um adultério desse desse produto, apenas os céus podem enviar esse óleo. The next thing we learn is that this oil was to be the work of an expert perfumer. Nós também aprendemos que o óleo começou a ser um produto, um material para ser uma fragrância, como um perfume. It was designed to stand out in a crowd, to stick out, to get people's attention foi designado e, e produzido para que ele é, enchesse o ambiente e permanecesse naquelas roupas, nas vestes. Whenever you and I put our faith in Jesus, God pours out an oil on us that is not supposed to be hidden. It is supposed to be a, a, light on a hill. Quando nós colocamos e depositamos nossa fé em Cristo Jesus, Deus libera um óleo sobre a nossa vida que não pode ser escondido, pelo contrário, precisa ser manifestado. There is something on your life that the world notices because there's fragrance on you. Existe algo na sua vida que o mundo começa a perceber porque você carrega uma fragrância poderosa. My 13-year-old son wears too much cologne. O meu filho de 13 anos, ele usa muita colônia. Anybody relate to that? Anybody aqui, have kids? alguém já viu isso antes? Alguém que tem filhos aqui? And when he walks out of his bedroom, that door opens. It's just like quando ele sai do quarto, ele abre aquela porta, você começa a sentir cheiro no ambiente. Eu acho que é assim que a unção de Deus deve se manifestar em nós. Quando nós abrimos a porta, nós invadimos o ambiente com o Espírito Santo. The next thing we learn about this oil is it was designed to be poured out on three kinds of people. Algo mais que nós podemos aprender sobre o óleo é que ele foi designado para ser liberado em três tipos de pessoas. Three kinds of people were qualified to be anointed. Três tipos de pessoas eram qualificadas para receber esse óleo. Do you guys know who they were? Vocês sabem quem eles eram? Alguém? Come on. Vamos lá. Ah, yeah, we got Bible scholars in here. Reis, I like it. Prophets, kings. Priests, prophets, and kings. Come on, tell them they're Bible scholars. I love it. Muito bom, parabéns. <laughs> I believe that this anointing from heaven is reserved for three kinds of people today. Eu, eu acredito que essa, esse óleo que vem dos céus foi designado para três tipos de pessoas hoje. Priests are people who pray. Sacerdotes são aqueles que intercedem. People who take the concerns of this world and they boldly approach the throne of grace with confidence Sacerdotes são aqueles que é, aproximam-se do povo, pegam aquele clamor do povo e ousadamente direcionam a presença e ao trono de Deus. People who pray carry an anointing on their life. Pessoas que oram e intercedem carregam uma unção sobre as suas vidas. No pastor is greater than their prayer life. Nenhum pastor pode ser mais importante do que a sua vida de oração. No leader is greater than their prayer life. Nenhum líder é mais importante do que a sua vida de oração. No follower of Jesus is greater than their prayer life. Nenhum seguidor de Jesus pode ser maior do que a sua vida de oração. Se você quer a unção de Deus na sua vida, você precisa ser uma pessoa de oração. Priests, sacerdotes. Prophets, listen, those are people who speak up for God in this world. Profetas são aqueles que falam com o povo em, a, a partir de Jesus, a partir de Deus. São pessoas que não têm medo de liberar uma palavra profética porque eles estão recebendo uma mensagem dos céus. You know the Bible says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. And when you and I share, we bear witness of Jesus to the world around us. Quando nós profetizamos para o mundo, nós estamos profetizando e testemunhando Cristo Jesus. And if you want to be a person that carries this oil on your life, you will pray and you will share Jesus with people. Se você é uma pessoa que deseja esse óleo dos céus na sua vida, você vai ser uma pessoa que ora, mas também profetiza. Amen. Amém. And what are kings? Agora os reis. I believe the present day picture of kings are people who lead by serving. Eu acredito que a, a, a figura assim, que caracteriza reis nos dias de hoje é aquelas pessoas de liderança que sirvam. Jesus said, "The greatest among us are the servants of all." Jesus disse que o maior entre nós é aquele que serve. Eu acredito que nos céus o rei é aquele que, que está sempre servindo. Amen. Amém. So if you want this oil on your life, you'll be a person who prays, you'll be a person who shares Jesus with other people, and you'll be a person who serves. Então se você deseja esse óleo na sua vida, você tem que ser uma pessoa que ora, uma pessoa que profetiza e, proclama Jesus e também uma pessoa que serve ao próximo. Because this anointing is reserved for priests, prophets and kings. Porque essa unção foi designada para os profetas, para sacerdotes e reis. I tell you, I feel the presence of the Lord Eu posso te dizer, eu sinto a presença de Deus nesse lugar agora. And in every case, with prophets, priests, and kings, the anointing was designed to be passed down from generation to generation. E também algo muito relevante é que além de ser designado para esses três tipos de pessoas, ela também foi designado para ser transferida em geração após geração. Whenever that king, that priest, or that prophet would die, the anointing would not go up to heaven with them. Instead, the anointing would stay on earth and be imparted to the next generation. Quando aquele profeta ou, ou sacerdote ou rei estava prestes a morrer, aquela unção não cessaria, mas seria passada para uma próxima geração. The anointing is designed to be transferable. A unção então é designada, ela foi designada para ser transferível. Do you remember the high priest? His name was Aaron, and he was anointed with oil. Vocês se lembram do sumo sacerdote? O seu nome era Arão. Ele foi ungido com óleo. The Bible says there was so much oil poured on him that it ran into his beard and into his garments. There was a lot of oil in his anointing. A Bíblia relata que Arão estava tão cheio de óleo que aquele óleo passava sua barba e até as suas vestes. In my church, we take a little bit of oil and we just touch it on their forehead. Na just a igreja, little bit of oil. Na minha igreja, nós pegamos um pinguinho de óleo e botamos na, na testa das pessoas. Not with Aaron. Não foi assim com Arão. I, I, was in a conference one time and, and someone asked me, Jonathan, can I anoint you with oil tonight? Eu estava numa conferência e alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu poderia ungir você com óleo? E eu falei sim, claramente, porque eu imaginava que seria só um pinguinho na minha testa. Então eu abri meus, os meus braços e estava pronto para receber aquela unção. E antes de eu sentir meu, na minha cabeça, eu ouvi esse som. Dum, dum, dum, dum, dum, Translate. Não, kidding. Oil got everywhere. E o óleo foi para todo lugar. In my ears, meus ouvidos, in my shirt, minha, minha camisa, in other areas, and into my em outras shoes áreas and aqui até o meu sapato e minha meias. And I had just bought those shoes for the conference. E eu tinha recentemente comprado aquelas aquelas sapatos para a conferência. And I had to throw those shoes away because I could not get the oil out of the fabric of my clothes or shoes. Eu tive que jogar aqueles meus sapatos fora porque eu não podia tirar o óleo que estava impregnado no meu sapato. Quantos aqui sabem que o óleo ele tem uma capacidade de impregnar na sua roupa? And the Bible says that when Aaron was anointed, it ran into his priestly garments. E a Bíblia diz que quando Arão foi ungido, aquele óleo ficou impregnado nas suas vestes sacerdotais. And when he grew old, he still had that perfume oil on him. E à medida que ele crescia e ficava velho, aquele óleo ainda permanecia nas suas vestes. He still smelled like the anointing. Ele ainda cheirava com aquela unção. And when he came to the end of his life, he went up to the mountain with his son named Eliezer. E quando ele foi para andar na montanha no fim da sua vida, ele andou com seu filho Eliezer. And he took that priestly garment off, dripping with that oil, and slipped it over the head of Eleazar, and that oil got on him. Ele tira suas vestes sacerdotais e transfere para seu filho Eliezer, e aquele, aquele óleo começa a ser passado na pele e para o corpo de Eliezer. Eliezer went up that mountain a regular, everyday, normal man. Eliezer subiu aquela montanha como um homem normal. Mas quando ele desceu, ele desceu diferente, ele desceu como um ungido sacerdote. He smelled like the anointing. Ele cheirava a unção. The anointing is designed to be transferable. A unção é designada para ser transferível. Same thing with the prophets. A mesma coisa com profetas. Elijah, God told Elijah, anoint Elisha to be your successor. Deus liberou uma palavra para Elias que ele ungisse Eli, Eliseu. Do you remember that God told him to anoint se lembra que Deus ordenou a Elias que ungisse a Eliseu? You know what's interesting about that is Elisha, Elijah never poured oil, never poured physical oil on Elisha. That didn't happen. É muito interessante que você não vê na Bíblia Elias ungindo Eliseu. So then how did this heavenly oil get on Elisha's life? Então como esse óleo dos céus foi parar em Eliseu? Elisha followed Elijah. Eliseu seguia Elias. Until the end of his days. Até o final dos seus dias. And there comes a chariot of fire. E aí vem uma carruagem de fogo. And Elijah is caught up and taken in a rapture. E, e Elias então ele é, é, capturado pelos céus e começa a subir. And sees getting smaller and smaller. Então Eliseu começa a ver Elias ficando menor e menor e menor. But then something happens where this, whatever he sees, this little speck starts getting bigger and bigger and bigger, coming back down to Mas, earth. Poucos segundos depois, naquela mesma ótica, ele começa a ver algo ficando maior e maior e maior, chegando à terra. It was Elijah's coat. Era era a capa de Elias. How many of you know oil has a way of sticking in your clothes? Quantos aqui sabem que o óleo tem uma capacidade de impregnar na sua roupa? And when that coat hit the ground, Elisha bent down, and when he picked up that, that garment, he was supercharged with Elijah's anointing times two. Então, quando aquele, com aquela capa cai no chão, Eliseu pega aquela capa e é como se ele tivesse é, sido recebido um poder sobrenatural. And Elisha walks over to a stream of water and he holds this coat and he says, "Where is the God of Elijah?" And he strikes the water and it parts. Eliseu então pega aquela capa e vai até uma margem de águas e ele ataca aquela aquela capa contra aquelas águas e ele diz: "Onde está o Deus de Elias?" That would be a major Instagram moment. Aquilo seria um momento ideal para uma foto na mídia social. The anointing is designed to be transferable. A unção, ela foi designada para ser transferida. Now, remember, Saul was the first person to be anointed king of Israel. Saul foi o primeiro a ser ungido rei. I love the story of how he was anointed. Eu, eu amo essa história como ele foi ungido. He was still living at home with his father and, and the donkeys on their farm, the donkeys escaped. Ele ainda vivia com seu pai em sua casa e a Bíblia fala que o, a, os jumentos, os jumentas do seu pai tinham escapado, saído. Da... And Saul's father said, "You got to go get those donkeys and bring them back." E o pai de Saul deu a ele uma missão, você precisa resgatar as minhas jumentas. How many of you know donkeys are stubborn? Quantos aqui sabem que jumentos são bem teimosos? That's a tough leadership assignment. É uma é uma tarefa muito difícil para uma liderança. I've been a pastor for 11 years. Eu já eu tenho sido pastor por 11 anos. Sometimes I wonder if I'm leading people or donkeys. Are you sure about that? <laughs> Às vezes eu não sei se eu tenho liderado pessoas ou jumentos. That's a tough leadership assignment. É, essa é uma dura tarefa na nossa liderança. Because Saul would see a donkey and he would hold on to him and say, "Okay, you stay right here, don't move." Porque Saul ele conseguia reconhecer um jumento e ele falava, "Por favor, fique aqui, não se mexa." And then he would run over and grab this donkey over here and he would pull this stubborn donkey and try to get him lined up. E ele veria a segunda jumenta e ele tentaria unir uma jumenta a outra mas até o momento que ele chegasse com o segundo animal até o primeiro animal, o primeiro animal já tinha saído. Leadership is hard. Liderança é difícil. And in his desperation, Saul said, "I need to see a man of God." E na sua no seu desespero ele falou, eu preciso ver um homem de Deus. And he went to Samuel's house. Então ele foi à casa de Samuel. In Shiloh. Em Siló. And I guess he walked in and he said, "Can you help me with my donkeys?" Ele chegou lá e falou assim: "Você poderia me ajudar com as jumentas do meu pai?" And Samuel said, "That's not why you're here." E Samuel disse: "Você não está aqui por isso." Everybody look at me. Agora olhem para mim. Samuel prepared a cup. Samuel preparou um copo. And it was filled with this anointing oil. E estava cheio de um óleo de unção. And he approached Saul, who was a very tall man. E ele se aproxima de Saul, que era um homem muito alto. And he poured the contents of this cup on Saul's head. Então ele libera aquele, um, aquele copo, aquele um, unção sobre a cabeça de Saul. Saul didn't really understand what happened. Saul não estava entendendo o que estava acontecendo. But check this out. Mas se liga nisso. When Saul walked out from that place and he saw those donkeys, quando Saul sai da casa de Samuel e vê as suas jumentas, Instead of being stubborn, they just very calmly lined up behind him and those donkeys followed him home. Aqueles animais ao invés de serem teimosos, eles começaram a seguir a liderança de Saul. Pastors, pastores, the difference between frustrated leaders and successful leaders is the anointing. A diferença principal entre liderança frustrada e liderança de sucesso é a presença do óleo de unção. And Saul, there came a point where Saul no longer obeyed God as the king. E existe um ponto na história de Saul que ele não obedecia mais a Deus como rei. And even in that case, God did not take the anointing back to heaven, but instead he spoke to Samuel and said, "It's time to anoint the next king of Israel." Até mesmo no erro de Saul, Deus ainda assim não removeu a sua unção, pelo contrário, ele levanta um novo homem que ele fala para Samuel que ungiria como o próximo rei. This time he said, Samuel, I want you to do something a little bit different than you did last time. E ele diz a Samuel, Samuel, eu quero que você faça algo um pouco diferente do que você fez a última vez. You remember the first time when he had that oil, he had it in a cup. Se lembra da primeira vez Samuel continha o óleo num copo? A cup is something fashioned by man. O copo é algo que foi produzido pelo homem. Eu quero que você visualize essa, essa unção é, dos céus dentro de algo que foi feito pelo homem. This was a picture of Saul's leadership. He had the anointing, but it was also something he made himself. Essa é a figura da liderança de Saul. Ele tinha a unção, mas era uma liderança que foi clamada pelos próprios, pelos próprios homens. But this time God said, I want you to take an old curly ram's horn, something only God can make. Mas desta vez a orientação de Deus para Samuel é que esse, essa unção fosse contida dentro de um curvado, de um chifre curvado de um animal. And I want you to fill that horn that only God can make with that holy anointing oil. E eu quero que você coloque essa unção dentro desse chifre. A horn is different than a cup. O chifre é muito diferente de um copo. You can't put a horn down or it will spill the anointing. Você pode colocar um, um óleo nesse, nesse chifre e liberar. You put a cup down, it'll hold it all in. But if you you take this horn and you lay it down, it's expensive to lay down the calling. Você pode manter life. um óleo dentro de um copo e deixar ali, mas você não pode deixar um óleo dentro de um chifre e largar, senão vai vazar. Você precisa segurá-lo. Vocês, vocês estão entendendo o que eu falo? And so Samuel now, he's 20 years older than when he anointed Saul. He's 20 years older, gray hair, and he's carrying this horn full of oil. Samuel então está 20 anos mais velho desde a primeira vez que ele unge a Saul, agora se preparando e segurando esse chifre para ungir o próximo rei. Jesse Israel." Então ele vai à casa de Jessé e fala, eu estou aqui para ungir o próximo rei de Israel, que vai ser um dos seus filhos. Bring your sons. Então traga aqui os seus filhos. And seven sons walked up to Samuel. Então sete filhos chegam à presença do profeta Samuel. Oh, and they all looked good. E eles eles eram eles tinham uma boa aparência. They all had thousands of followers on Instagram. Eles tinham milhares de seguidores no Instagram. They had all the right lighting on their photographs. Eles tinham aquelas edições maravilhosas de, nas suas fotos. They had muscles, they had abs. Eles tinham músculos, eles tinham até abdominais definidos. They looked like kings. Eles pareciam como reis. And Samuel would approach each one of these sons with this oil and God would stop him. E Samuel, o profeta, ele se aproximava para cada um, por cada um desses filhos e Deus o parava e o impedia. And he said one of the most famous verses of scripture. E ele então declara um dos, um dos, dos versículos mais eh, famosos na, na Bíblia. He said, "Man looks on the outward appearance, but God looks on the heart." Que o homem ele olha a aparência externa, mas Deus está à procura de corações, som dos corações. Have you heard this verse before? Você já ouviu esse verso antes? Let me tell you something. That verse is specifically about someone that God can trust with his anointing. Esse verso, ele resume a alguém específico que Deus, Deus quer liberar a sua unção. God wants to find the right heart. O Senhor quer achar o coração certo. Not the right social media profile. Não a, a, a imagem social no Instagram. Not the right look não a aparência perfeita, right mas o coração certo. And all of those seven sons looked really good, but they failed the heart test. E todos aqueles sete filhos, eles tinham uma boa aparência, mas eles falharam no teste do coração. And Samuel said, "You only have seven sons?" E Samuel então fala a Jessé, "Você tem apenas sete filhos?" They had a lot of kids back then. Eles tinham muitos filhos naquela época. They didn't have Netflix. They had to do other stuff. Eles não tinham Netflix, é por isso que eles tinham muito filho. And Jesse said, "Well, I have one more son." E Jesse respondeu, "É, eu tenho mais um filho." But he didn't even show up. He's too busy. He's too busy doing his little job for me. Mas ele não compareceu porque ele está muito ocupado fazendo um trabalho para mim. In fact, I didn't even invite him. Na verdade, eu nem o convidei a estar aqui. And Samuel, I just, in my imagination, I can, <laughs> I can hear Samuel saying, well, tell me about this young man who, who instead of coming to the promotion, he's just faithful to do the work. Eu consigo imaginar Samuel pensando, dialogando com Jessé, você pode me dizer mais um pouco sobre esse menino que está fazendo o trabalho ao invés de aparecer para ser promovido? And I can imagine Jesse would say, well, I mean, he works hard, but He's not, there's not much of a king inside of this kid. eu imagino também Jessé falando, olha, ele é um trabalhador duro e fiel, mas ele não tem esse coração de rei. I mean, first of all, he looks like a little cute little baby. The Bible says that David had red rosy cheeks like a cute little baby. You just want to pinch his cheeks. A Bíblia relata que Davi, ele era parecia um bebezinho, né, que tinha sarnas. Thank you. <laughs> That doesn't look like a king. Ah, isso não parece muito com um rei. And he risks his life just for these little sheep ele está se dedicando a cuidar dessas, dessas ovelhas, ele até arrisca sua própria vida para isso. And I can just see Samuel, something in him, the power of God begins to rise up in him because he's hearing about the characteristics of a heart that God can trust with his anointing. E eu consigo imaginar que um poder começa a, subir no coração de, de, de Samuel, entendendo que se esse menino é fiel para fazer esse trabalho, ele tem o um coração certo para ser o próximo rei. Not just somebody's always showing up to the promotions. Can I get a promotion? Can I get a raise? Can I get a trophy? Não era apenas uma pessoa que estava sempre querendo ser promovido, querendo ser reconhecido, querendo ser recompensado. But instead someone who's too busy for that drama, doing the work that God's given him to do. Mas era uma pessoa que estava muito ocupado para esse drama todo, porque ele estava focado na missão que Deus liberou para ele fazer. And Samuel, man, he begins to resonate with the heart of David. E, então Samuel ele começa a se a se é, identificar com o coração de Deus em relação a Davi. He's holding this horn of oil and he says these words. E ele continua segurando aquele chifre contido com óleo e ele diz as seguintes palavras. He says, I will not sit down until you bring David into my presence. E ele diz, eu não me sentarei até que você me traga Davi à minha presença. I'm not going to sit down. I'm not going to grab a cup of coffee. I'm not going to, you know, watch TV. I'm going to stand here for David. Eu não vou assistir televisão, eu não vou tomar um café, eu não vou me sentar até que Davi esteja na minha presença. I will stand for David. Eu me levantarei e ficarei em pé por Davi. Can you see this anointed prophet with this horn of oil standing there waiting for this man with a worthy heart to come into his presence. Vocês conseguem então visualizar esse profeta com, com o chifre contido com óleo de pé esperando até que Davi venha à presença dele? There is one standing in this room tonight. Existe um homem que está em pé nessa noite aqui. Looking through this room for hearts Ele está olhando para cada coração aqui nesse lugar. Da mesma forma, ele está confiando e procurando corações que ele possa confiar essa unção. Not somebody somebody who's who's always looking for for promotion, but just happy doing a little thing an awesome God. Não está procurando aqueles que estão querendo ser promovidos apenas, mas aqueles que estão sendo fiéis na missão que Deus lhe concedeu. And I want you to see David finally walking into the presence of the great Samuel. Eu quero que você visualize então Davi chegando na presença do profeta Samuel. And Samuel approaches David and God does not stop him this time and he pours the oil. E dessa vez o Senhor não o impede de liberar o óleo sobre a cabeça de Davi. All over David. Sobre todo o corpo de Davi. That anointing changed everything in David's life. E aquela unção mudou todo o percurso da vida de Davi. It would be 20 years before he would become king after that anointing. Até ele se tornar rei demoraria 20 anos. But something on his life began to feel, look and smell like a king that moment. Mas a partir daquele momento algo diferente começou a se manifestar, um cheiro diferente começou a, se manifestar no corpo e na mente de Davi. And people followed him with passion and loyalty. E as pessoas começavam a seguir ele com paixão e lealdade. There was a time before David became king. He had the anointing but not the position that he said, "Man, I wish I had a drink of the water from the well of my home." existe um momento que Davi, ele não era rei, mas ele já tinha sido ungido, que ele fala, manifesta um desejo que ele bebesse um, um copo de água da sua casa. Do you guys remember this story? Vocês já ouviram, se lembram dessa história? Ele estava com sede. And they risked their lives to get him a drink of that water. E esses homens valentes de Davi, eles arriscam suas vidas para dar a Davi essa água. He was so moved that he took that water and he poured it out as a drink offering before the Lord. He was not about to drink that water. Those men had paid too dear a price. Aqueles homens pagaram um preço muito alto e ele foi Davi estava tão tocado com aquela atitude que ele joga aquele, aquele água fora em oferta, em oferta e sacrifício ao Senhor. And sometime later David became king. E alguns, algum tempo depois Davi se torna o rei. He became king because he received an anointing. Ele se torna rei porque ele recebeu uma unção. David loved the anointing. Davi amava a unção. David was addicted to the anointing. Davi era viciado na unção. He loved the anointing so much he got anointed three times in his life. Ele amava a unção tanto que ele foi ungido três vezes na sua vida. And isn't it just like God to give him the first vision of heaven's anointing? Não é à toa que foi, foi ele que recebeu a primeira visão de Deus nos céus. One day, David is worshiping and he's, and he's kind of seeing with his spirit into the heavens and he sees something amazing. Uma, um dia, Davi estava orando e adorando e ele, vê, ele tem uma visão dos céus. He sees God in heaven, which is amazing. That's awesome. Ele vê Deus nos céus, o que é algo maravilhoso. But he sees one at the right hand of the Father. Mas ele vê algo, alguém à direita do trono do Pai. Dripping with something. E pingando alguma coisa desse alguém. You can see this in Psalm 2 verse 2. No capítulo 2, versículo 2 de Salmos, você pode ver relato dessa visão. David says, I see God and his anointed. Ele diz, eu vejo Deus e também vejo o seu ungido. And this is the verse of scripture where we get the, the root word for the word Messiah. E essa é a, é a escritura que nós vamos ter a, a, a palavra na sua origem, Messias. Messiah just means one who carries the oil of heaven on their life. Messias na, na sua origem significa aquele que carrega o óleo dos céus. And David saw him. E Davi o viu. The one at the right hand of the Father dripping with heaven's oil. Aquele que estava à direita do Pai. The Messiah. Pingando de óleo o Messias. Prophets would see this one for like into the centuries, into the future. Profetas a partir de Davi tinham a mesma visão. But it would be Peter who would see this man dripping with heaven's oil, see him face to face. Mas seria Pedro o discípulo que veria Jesus face a face, ungido de Deus. And this one now in human form, dripping with heaven's power, looks at Peter and he says, "Who do you say that I am?" E esse homem ungido, ele olha para Pedro e diz: "Quem você diz que eu sou?" In the Greek, the root word for oil is chrism. A origem da palavra óleo no grego é crisma. And the one who carries oil, again in the Greek, is the Christos. E aquele que carrega o óleo na origem da palavra é é Cristos. Don't miss this. Por favor, não, não percam isso. Peter was looking at this man and he was saying, "You are the one that King David saw in the spirit in heaven." Quando Pedro responde à pergunta de Jesus, ele fala: "Você é aquele que Davi viu nos céus." You are the one dripping with heaven's power. Você é aquele que está eh, extravasando o óleo que vem dos céus. You are You are the priest of the order of Melchizedek, dripping with the anointing of the priesthood. Você é, é, é aquele sacerdote da ordem de Melquisedeque, ungido, extravasando óleo. You're the prophet to our souls, and the testimony of you is the spirit of prophecy, dripping with the anointing of the prophet. O seu testemunho é o espírito de profecia. Você é o profeta das nossas almas e você é ungido. You are the king, but you're greater than that. You're the king of kings and you're the lord of lords. You have the anointing of a king. Você é o, não apenas o rei, mas você é o rei dos reis, senhor dos senhores e você tem a unção do rei. You are the one who carries the chrism. You're the Christos, Jesus Christ, the son of the living God. Você é aquele que carrega a unção, crisma, Cristas. Você é o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus Christ. Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Cristo. Christ is not his last name. Cristo não é o, é o sobrenome de Jesus. Christ means he is the one who carries the oil of heaven. Cristo significa aquele que carrega o óleo dos céus. He is the one who can cook without burning. Ele é aquele que pode cozinhar sem queimar a comida. He's the one who can give light without burning out, but just continuing to shine in a dark world. Ele é aquele que vai iluminar diante da escuridão sem nunca cessar a sua luz. Jesus Christ is the one whose engine keeps right on trucking. Boom, boom, boom. Jesus Cristo é aquele motor que nunca vai cessar e vai chegar sempre a seu destino. Jesus Christ. Jesus Cristo. I feel the presence of the anointing Eu sinto a presença, a unção de Deus nesse lugar. Jesus was so saturated with the oil of heaven, he never poured oil on anyone. Jesus era tão cheio do óleo dos céus que ele nunca ungiu ninguém com imposição de mãos. He was so full of the of the anointing that it carried on his breath. Ele era tão cheio da unção dos, dos céus que ele carregava essa unção até no seu próprio hálito. And you see there's a moment where Jesus looks at the disciples And the Bible says that he breathes on them and he says receive the Holy Spirit. Existe um momento que os, Jesus ele olha para os seus discípulos e ele começa a respirar e a proclamar sobre a vida de cada um. Anyway. Liberar o vapor, o seu hálito. And these regular everyday ordinary men. E aqueles homens medíocres, normais, with a regular everyday ordinary life. Com aquela vida medíocre, normal quando aquele óleo dos céus se manifesta na vida deles, mudou tudo. The anointing changes everything. A unção muda tudo. And these men became great. E esses homens começaram a se tornar grandes. Thank you, God. Obrigado, Deus. I've never preached this late at night, so I'm going to keep going. Eu nunca preguei tão tarde nessa, né, como está hoje, mas eu vou continuar aqui. Ok. <laughs> There was a problem though. Existia um problema. Judas betrayed Jesus and Judas died. Judas traiu Jesus e Judas morreu. He was one of the people that Jesus breathed on. Judas era um daqueles que Jesus ministrou a sua unção. So in Acts chapter 1 and Acts chapter 2, e no capítulo 1 do livro de Atos, You see the New Testament church, they understand something about the anointing. Você começa a perceber que a igreja no Novo Testamento, eles entenderam essa questão, essa dinâmica do óleo. They understood that even though Judas had failed God just like Saul, that that anointing for apostles was still there to be given to someone else. Eles entenderam que mesmo que Judas tenha falhado assim como Saul, eles Saul, eles entendiam que essa unção precisava ser transferida. Do you remember this in Acts 1 and 2, the, the upper room? Se lembra no primeiro capítulo de Atos, no cenáculo, que eles discutem sobre isso? Do you guys remember? Se lembram disso? Peter stands up in front of everyone and he calls a business meeting. E Pedro se levanta e ele chama isso uma reunião de, de negócios. So, right, Judas is gone, so we need to appoint the next 12th apostle. Pedro fala, olha, o Judas se foi, e a gente precisa é, ordenar o 12º apóstolo. Now, I'm going to tell you something, I'm going to confess something. Olha, eu quero confessar algo a você. Confession is good for the uh, heart but terrible for the reputation. A confissão é muito bom para o coração, mas péssimo para a reputação. Whenever I read in the Bible about how this 12th apostle was chosen, I don't understand it. Toda vez que eu leio na Bíblia como esse 12º apóstolo foi ordenado, eu não entendo muito bem. Remember, God says, hey, man looks on the outward appearance, I look on the heart. So when I look to anoint somebody, I'm just looking at their heart. Se lembra quando eu falei que a Bíblia diz que o Senhor olha para, para o coração e o homem olha para a aparência externa? And so let's just pretend for a moment we're all in the upper room. We're all New Testament believers. Vamos imaginar que aqui é o cenáculo e todos aqui vamos ser alguém aqui vai ser eleito. And I'll be Peter. Eu sou Pedro. Good? Tá bom? All right, ladies and gentlemen, I'm so glad that you've come here today. Olá, senhoras e senhores, estou tão feliz que vocês estão aqui essa noite. We need to replace this 12th apostle. Nós temos que achar o 12º apóstolo hoje. And I'm looking around and some of you guys look a little bit shady. E eu olho aqui, eu não sei se você, alguns de vocês aqui não estão preparados. So I'm going to help filter out some of you guys do some of the work for God. Então eu preciso filtrar alguns de vocês e eu vou ajudar Deus a fazer o seu trabalho. He says, So if you were with us when Jesus walked with us, if you were with us when Jesus ascended, when you were with us, if, if that's you, stand up. Então a pergunta vai ser: se você andou conosco, ministrou enquanto Jesus estava vivo, por favor, se levante. And out of the entire group, only two men stood up. E naquele grupo imenso, apenas dois homens se levantaram. Barsabbas and Matthias. É, Barsabbas e Matias. Sir, would you be willing to just stand up? I don't need you to do anything else. Just stand Vocês up. Vocês dois podem levantar, por favor? Stand up. And then, sir, would you stand up as well? Ladies and gentlemen, we found Barsabbas and Matthias, nós, our, our candidates for uh, who wants to be an apostle. Nós achamos dois candidatos que vai substituir Judas. Podes dar uma salva de palmas para os dois candidatos Let's aqui? Go. Oh, yes. Muito That's obrigado. Wonderful. Uau. Good luck. Boa sorte. <laughs> okay. Now, what happens next is Peter prays a prayer. O que acontece em seguida é que Pedro ora uma oração. And I don't understand the prayer. Eu não entendo essa oração. He says, Father, you know the hearts of every person here. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui. God knows your heart and your heart and your heart and your heart and my heart. Deus conhece o seu coração, o seu coração e o meu coração. How many know that's true? Quantos aqui sabem que isso é verdade? And then he says, God, you know every heart. Show us which one of these two you've chosen. E ele diz: Senhor, o Senhor conhece o coração de todos, mas mostra qual desses dois precisa ser o substituto. And then does a voice come out from heaven and say, This is Matthias in whom I'm well pleased? No, that's not what Então aí uma voz do céu vem naquele quarto e diz: ah, Matias será aquele que vai substituir Judas. Não, não é isso que acontece. You know what happens next? Você sabe o que acontece a seguir? They cast lots. Eles jogam a sorte. How would you like it if your church leaders chose your next pastor? Como você se sentiria que se, se os seus pastores escolhessem os próximos pastores jogando a sorte? We've really prayed about it and now we're just going to roll the dice and whoever whoever gets the dice is going to be the next pastor. Olha, nós oramos bastante e agora vamos jogar o dado. Quem ganhar vai vai ser o próximo pastor. Mama needs a new pair of shoes. Minha mamãe precisa um par novo de sapatos. And the lot falls on Matthias. Matthias e a sorte cai em Matias. Matias é o próximo apóstolo. Vamos Let's dar uma salva de palmas para Matias. <laughs> Thank you, thank you, Matthias. You guys can be seated. Vocês podem sentar. Now everybody listen to me. Então olhem para mim. I don't know. Maybe God chose Matthias that way. Talvez Deus tenha escolhido Matias dessa maybe, forma. Maybe I owe Matthias an apology when I get to heaven. Talvez eu tenha que pedir desculpas a Matias quando eu for para o céu. But I don't see any evidence of the anointing on Matthias. Mas eu não vejo nenhuma evidência da unção na vida de Matias. If you see Matthias's name in the Bible, you need to circle it and highlight it and underline it and put a star beside it. Se você vê o nome de Matias após esse episódio, por favor, sublinhe, tire uma foto, porque nunca você vai ver de novo. Because you will never see his name mentioned again in the Bible. Depois desse episódio, você nunca mais vê o nome dele. As far as we know, he goes home and eats biscuits and wears an apostle's hat. Até onde eu sei, Matias pegou o chapéu apostólico e ficou vendo em casa, um, comendo biscoito, vendo filme. I am an apostle. Ah, eu sou um apóstolo. Look at me. Olha para mim. Call me sir. I'm a big deal. Eu sou um cara muito importante. Por favor, me chame de senhor. But you know there was someone else in that upper room the same night. Existia alguém ali naquele cenáculo, naquele mesmo quarto. A young man with a heart like David ele tinha, ele era um homem jovem que tinha o mesmo coração de Davi. E quando os apóstolos perceberam que eles tinham muitas necessidades entre o povo e, e necessitados entre o povo, they, they said, "Hey, we need to find, we need to find some eles disseram, nós precisamos de encontrar líderes que vão estar dispostos a servir os necessitados. E quem levantou a sua mão para fazer isso? guy named Stephen. Um homem chamado Estevão. Stephen said, "Pick me, pick me." Estevão disse, "Olha, me escolha, me escolha." I want to carry groceries for heaven. Eu quero carregar os sacos de compras para os necessitados, para and o I, céu. Eu quero fazer isso para os céus. And I can see his friends saying, "Come on, Stephen, man, just being a grocery delivery, you could preach, you could lead." E eu posso vir os seus amigos dizendo, "Cara, Estevão, é sério? Você só quer ficar levando compras para os necessitados? Você podia pregar, liderar louvor." Stephen says, You don't understand. I know I'm a grocery delivery boy, but I'm a grocery delivery boy for heaven. Estevão respondia: Não, você não está entendendo. Eu não sou apenas um, um carregador de compras, eu sou um carregador de compras para os céus. I just have one question. I just have one question. Eu só tenho apenas uma pergunta. When I deliver food, if, if I see someone who's sick, can I lay my hands on them and pray for them? Quando eu carregar esse, essas comidas para os necessitados, e se eu ver alguém necessitado e pedindo com enfermo, eu, pod eu poderia colocar as minhas mãos sobre eles e orar sobre eles. They said, "Yeah, okay, you can do that." E os apóstolos é, você pode fazer isso. He's sim. so excited, man. He's got a calling. He's got a purpose. Estevão estava tão animado. Ele tinha um chamado. Ele tinha um propósito. And Stephen carries the groceries to somebody's house. He knocks on the door. Então Estevão chega na casa de uma pessoa e bate na porta. There's an old lady inside. Tinha uma mulher muito idosa na não. She's blind in one of her eyes. Ela não tinha visão no seu, um dos seus olhos. Her back is messed up. A sua coluna estava machucada. She's lame in one of her legs. Ela estava mancando de uma das suas pernas. She hears the knock at the door. Ela ouve um bater da sua porta. And she gets up. She says, Ela "Hang on, hang levanta, on, I'm coming." Já estou indo, já estou indo. And she gets to the door and opens it, and Stephen is there. Hello. Ela abre a porta e Estevão estava lá. Oi. I'm from the church down the street. I'm here to bring you some food. Eu estou, eu sou daqui, da igreja aqui da comunidade. Eu vim aqui trazer uma comida para você. Oh, come in. I'm so glad you're here. Ah, então pode entrar. Eu estou tão feliz que você está aqui. Ma'am, you look like maybe you're sick. Senhora, a senhora parece que precisa tá, tá um pouco doente. Is it okay if I lay my hands on you and pray for you? Será que eu poderia colocar as minhas mãos, impor as minhas, minhas mãos e orar por você? Says if you think it'll help. É, ela fala, se você acha que vai melhorar? Stephen puts his hands on this woman. Então Estevão coloca suas mãos sobre essa and mulher. The anointing of heaven hits her and bang, she's healed. E a unção que vem dos céus atinge essa mulher e ela é imediatamente curada. Her eye pops open, her back is healed, her leg is good. She starts jumping up and down. Woo! O seu olho fica, o seu olho fica curado, a sua coluna é restaurada, ela para de mancar e ela começa a celebrar. Woo! E a Bíblia relata que grandes milagres começam a acontecer através da vida de Estevão. Guys, I'm almost finished. Give me five more minutes. Galera, irmãos, eu estou quase acabando. Me dê cinco mais cinco minutos. We're talking about the anointing. Eu quero falar da unção. Stephen started out as a grocery delivery boy. Então, Estevão começa liber... Eh, dando é, compras para os necessitados. And and a new level of anointing came on him, he started healing the sick. E um novo nível de unção vem sobre ele, ele começa a orar pelo enfermo. And he moved in such power that he began to preach. A new level of anointing came on him. He began to preach. Um novo nível de unção vem sobre ele. Agora ele começa a pregar e a proclamar. And he preached with such an anointing that the authorities in the land became threatened by his power. E ele começa a pregar com tamanha autoridade que os governos e lideranças começam a sentir, se sentir ameaçados pela sua pregação. And they confronted Stephen and they said, "You better be careful what you say next. It could cost you your life." E eles ameaçam e confrontam Estevão dizendo: "É melhor você ter cuidado com o que você está falando." And new level of anointing came on Stephen. E uma nova unção também veio sobre Estevão. He was a grocery delivery boy, he was a healer, he was a preacher, and now he began to shine like the face of an angel. Ele começou carregando compras para os necessitados, depois ele começou a orar pelo enfermo, enfermo, depois ele começou a pregar e agora ele começa a brilhar, o seu rosto brilha. And he looked at them and he preached the entire seventh chapter of Acts. E ele olha para aquele povo, ele começa a, a pregar o capítulo sétimo de, do livro de Atos. And he said, "You people murdered Jesus, but if you'll repent, you can be saved." Vocês assassinaram Jesus, mas se vocês se arrependerem, vocês podem ser salvos. And the people became so enraged that they ran at Stephen and they began to bite him with their teeth. E as pessoas começaram a ficar tão enfurecidas que eles começaram a morder Estevão, atacá-lo. And then they took Stephen to a place where they could stone him, and on their way they saw a man named Saul. E levaram Estevão para um lugar que ele poderia ser apedrejado diante de um homem chamado Saul. Saul, was, an, Saul was an official who had to be present to witness uh, oversee this execution. Saulo era um oficial que tinha autoridade para testemunhar um apedrejamento. And the rocks began to fly. E as, as pedras começaram a voar. Listen, if someone was biting you or throwing stones at you, how would you respond to that? Se alguém começasse a te atacar, a morder você e jogar pedras com, com, contra você, como você responderia a isso? I would ball up like this and protect my internal organs. Normalmente você seria se curvar uma posição fetal para proteger os seus órgãos. Mas quando Estevão está sendo atacado, um novo nível de unção vem sobre ele. And instead of protecting himself, he extends himself out. E ao invés dele se proteger e se recuar, ele abre os seus braços e olha para os céus. And he looks to the heavens and he screams. E ele olha para os céus e ele grita. I see the heavens open and the son of man standing. Eu vejo os céus abertos e o filho do homem levantando. Just like Samuel the prophet had stood for David, Jesus Christ the anointed one was standing for Stephen. Na mesma forma que o profeta Samuel se levantou e ficou em pé por Davi, da mesma forma Jesus, o filho do homem, estava de pé por Estevão. And Stephen died. E Estevão morre. And there Saul is standing there. Saul was standing watching this. E Saulo estava observando e testemunhando tudo isso. I went on an Israel tour years ago. Eu fui num tour em Israel anos atrás. And the tour guide told this story. E o, o, o líder da, da caravana me disse essa história. And he said that when an official, a Roman official like Saul, was present at an execution, he received the garments of the victim as a trophy. E ele disse que quando um oficial, uma autoridade do governo presenciasse um apedrejamento, ele tinha o poder de pegar aquelas vestes daquele morto como um troféu. Eu disse para vocês que o óleo tem uma forma de agregar nas vestes, nas roupas. I don't know if Saul got those garments, but something something transferred from from Stephen's life into Saul's life. Eu não sei literalmente se Saulo pegou aquela roupa de Estevão, mas algo foi transferido para Saulo que veio de Estevão. And everything about Saul was changed, even his name was changed to Paul tudo na vida de Saulo começa a mudar, até o seu nome muda para Paulo. And Paul became the greatest apostle. E Paulo se transforma um dos grandes apóstolos. And I told you that whole story to say this. Eu disse toda essa história para resumir isso. I believe the anointing that carried on Jesus' breath went to Judas, but then in the upper room, I think it went to Stephen and I think it went to Paul, the greatest apostle. Eu acredito que aquela unção que Jesus carregava através do seu hálito foi para Judas, e de Judas foi para Estevão, não Matias, e de Estevão foi para Saulo, Paulo. And then Paul grew old and he passed his anointing to a guy named Timothy. E Paulo ele cresce, envelhece e passa sua unção para um homem chamado Timóteo. Timothy grew old and he passed his anointing to the generations. Timóteo da mesma forma envelhece e vai passando a sua unção para outras pessoas. And century after century, people like you and me, everyday regular people, get the anointing from heaven and it changes everything. E, sé e séculos atrás de séculos, pessoas normais como eu e você começaram a receber esse óleo que veio de Jesus. And I'm saying the same anointing that carried on David's life and Aaron's life and Elijah's life. O que eu estou dizendo é que a mesma unção que estava sobre a vida de Elias, de Davi, de, de Saul, Elijah. Elias, the same anointing that carried on the breath of Jesus. Da mesma unção que estava sendo transferida no hálito de Jesus. Is reigning in this room right now. Está sobre esse esse lugar, sobre a sua cabeça nesse momento. Deus está à procura de um coração que ele possa liberar a sua unção. Pessoas que oram. Pessoas que proclamam a sua fé. Pessoas que servem. Amen. Amém. Pastor Luciano, I don't know how like to steward this moment. Eu não sei como você gostaria de continuar esse momento. But uh, I think what I'd like to do is have everyone who just wants você, a touch of this anointing to just stand up, not come to the front, just stand up right where you are. Se você recebeu essa palavra e quer receber essa unção nova, eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. And I'm just going to pray a very simple prayer over you. Eu vou orar uma oração muito simples sobre você. I would encourage you just put your hands out like you're receiving something. Se você puder heaven. estender as suas mãos como se você vai receber algo. And just begin to just begin to ask você pode começar a pedir a Deus para liberar esse óleo sobre a tua vida nesse momento. Let's pray together. Vamos yeah. orar juntos, vamos. All over the room. Vamos, começa, levanta a sua voz. Thank you Jesus. Thank you Jesus. God, we need the anointing. Nós precisamos da tua unção. We invite the breath of heaven. Nós, nós convidamos o hálito dos céus. Blow in this place. Soprando sobre esse lugar. Anoint our heads with oil. Unge a nossa cabeça com óleo. Fill us with the Holy Spirit again. Nos enche com o teu Espírito Santo. The priesthood. Nosso sacerdócio. Prophecy. O espírito de profecia. Authority and service. Autoridade no serviço. Refresh us, God. Nos refresque, Senhor. Pour out your oil. Coloque o seu óleo. We're hungry for your anointing. Nós estamos sedentos pela sua unção. We bless you. Nós te abençoamos. We bless you, God nós te abençoamos, Deus. Amém. Em nome de Jesus.